très heureuse de vous retrouver dans cette émission Canal de Star avec votre humble servante Naomi Moussaï. Vous le savez très bien dans cette émission, je reçois seulement pour vous le star, les héros dans l'ombre, dans les stars en général, bah, comédiens, bah, musiciens, donc au oh, mignon star Star aza etoile na recevaka ye na kati mission na ngai special salutation na leader de leader balobi leader de leur leader héritier yongo phd yongo so totali tokoti na ba niveau ya Belgique wana balobi la coiffeuse professionnelle Myriam yongo Ornella Musayi eh, balobi femme capable Beaucoup de respect à ma sœur Cheryl yaya batu ya Naomi Musayi Air Force One merci na bino nionso bo tire vraiment ba attention na bino balobi na Belgique mutu aka moko na Belgique eh, balobi baya na bango basanga na papa Ambroso na Belgique numero 1 prêtre numero 1 donc le leader de leader merci na bino nionso bo tiraki vraiment ba attention na bino balobi wana bosa na te derrière la caméra balobi le réalisateur jusqu'au bout Chrislo Vale mobala mbinga ya mwindu merci na bino nyonso émission na bino bolingaka mingi yango oyo nayembeli bino bastar bastar ya kilelo nayembeli bino obama manix nayembeli bino dj président ya groupe ya groupe Efra, efrata cinéma donc tosolola ya trop awa tobeta masolo ya ebele bozala vraiment branché bonjour Bonjour, bonjour partout na monde ba landa nga ba mbote na bango vraiment. Voilà, bonjour ouais, DJ. Bonjour, bonjour vraiment na tout le monde pe ba landa nga. Ah. Voilà, merci. Et mon ba fan na bino ba retrouver bino sous na carte émission na nga ah, ba landa bino de partout. Balobi na na, na États-Unis partout ba landa bino ba fan na ngai, ba fan na Canal Show, na ba fan na bino sous ba moni bino na carte émission yo. Et mon gentil na bango. Ouais, bandeko tout bayebi ngai vraiment artiste Obama Manix ye oyo aza toujours à forme tozobundaka na mosala oyo toyekola mosala mosusu toyebi eza te ezaka mosala oyo bafani mpe bayebi ngai lelo naza artiste comédien nasepeli mpe kozala na bino ensemble na journal lelo vraiment voilà merci merci Obama Manix C'est pour la toute première fois na yamba bino na kati emission na ngai oko yebisa biso parcours na yo tomoni yo epa konzo est ce que à part avant konzo ozalaki na groupe mo oyo bandaki kosala déjà ba théâtre po toye koyeba yo makasi yo ekozala ampleur makasi na groupe konzo Ouais, artiste Obama aza na parcours mulayi avant na ya na groupe olobi wana na sala pe parcours ebele Na tambola na ba groupe ba president nanga vraiment liboso oyo a carda nga vraiment na koma lelo oyo na komi president ya mboto place azo landa nga na pesi ye mbote esika aza nayebi wana na bandal wana tango to bunda na mama Israël la joie to leka na ba pasi president nanga azwa nga vraiment ye wana après na tamboli pe na ba groupe mosusu ya ba quartier na tamboli pe na groupe mosusu bon toko sala promotion na bango vraiment te po to to leka dejà hein mais après na ye koya wana na se base sikoyo na pesi makambo bayebi lelo Obama Voilà combien d'annees na carrière na yo dejà? Naza dejà na 18 ans de carrière. Hey, ebele. Oui, 8 ans ya carrière en coulisse, 10 ans ya TV. Voilà, c'est vraiment beaucoup, eza vraiment ebele. Euh, idem nde mo kaka naza pe na awa na na DJ hein, DJ bato ba ba bayebi yo na tenue mosusu po ba retrouver yo lisusu salela biso mo elo mo po ba comprendre que toyani na DJ en personne awa. Arnaud na Paris na lingaka yo. Veut dire que ba fans tout bolingaka DJ Bella Bella na seke bana poto esali bino pena bien makasi esali bino bien na yebi ke esali vie na nga Arnaud na Paris esali yo pe su bien makasi na lingi na yesa bino pena ke makambo eyali Voilà merci bo comprendre que toza na DJ na kati ya plateau mambo eza ya mystique DJ qu'est-ce qui a fait que olongwa groupe Konzo okoti groupe Konzo opesi makambo mais na minute oyo olongwe olongwe lisusu donc yo ozo longwa longwa kaka mais tokota nao na lisolo ya Konzo eloko nini esala yo que olongwa groupe Konzo? Ezwa ntango. Temps epesi ke olongwa. Ouais temps nde epesaki na longwa yango omoni ke na longwa ya na ngai. Sikoyo temps pe epesi ke olongwa epa mama Esther? Nani? Esther kabembe. Oh asalaka na groupe? Te bo banda osala te ko test. Esther kabelo ezalaki makambo ya contrat ke non azalaki na posa ateka nini kabelo na ye na mayalos. Atalaki ke bar star nini ako bengisa yango abengisaki Obama Manix abengisi Saidi Che to teka Kabila oyo de sila na Mayalos. Mais bosala sports ba sports na bino nde oleka na ba chaine te te ya Mayalos te bosala sports ya ya ya groupe ya Esther Cabello ba suivre bino ba landaka bino chaque boye boye boye boye boza wana ezalaki te ke pona promotion. Yango eza ndenge nini eza ke nde yo oza boye. Oza journaliste te na selo mwa boye nayebi ke esenga bato ya TV fe bazala le na vandi deja na yo tosalani eloko moko deuxième eloko na teki te lokwa na za na yo o profite osala nini otiaka elongi te siko bayebisi nga na profite na tie elongi na boya na tie kaka na nga elongi. Yango osali sport ofingi bino ou bien eh bwa makambu eh voilà nazongi epa president president obama manix Obama relation na yo na konzo eza na bato ebele balobaka ke ozalaka petit frère na ye nga na yoka yango mingi ke ozalaka petit frère na ye mwana suka mwana na bino donc relation na ye ezalaka ndeni? Uh, na pesi famille nionso fataki mbote esika bazolanda ngai oyo ayebi ayebi oyo ayebi te ayebi te natiki bango kaka bongo te jamais toza yo oza na ba fan na yo baolinga plus ba découvrir yo Na mutu elobi te ke baza ba ndeko mais tokokana na spiritualite na ki nzoto boye nga naza na famille na nga ye pe aza na famille na ye. Hum ok bo comprendre jolie coucou mu comprendre que baza ba ndeko te ba ba ndeko te mais obama tomona plus bino na konzo ezalaka so mutu alongwe donc esika bokenda wana ba bendaka bino na ima boyaka ozonga awa na bino kaka. na groupe konzo sikoyo yo turu awa yo trace chemin na yo osali groupe na yo okozonga lisuu te po tango ozonga oloba lisuu president boye boye boye boye boye bomona te quelque part wana edimnaa bino esisaa mwa carrière asalaa lokola abenda bino a rabaisser bino na se. Après après l'humiliation c'est l'evation mutu nionso alukaka ba humilie lobi na ye ezalaka kotombwama. Yango lelo omoni efrata cinema evandi soki pe ba humiliaka nga te lelo nalingi nazwa courage te ya ko battre na TV natia pe nabenga ndeko tosala makambo lokola nazala dejà humilie yango epesaka nga lelo courage lelo natelema liboso ya batu boye nasala pe groupe na ngai etelema c'est c'est normal bako humilie yo mais lobi nayo otombwama. Donc ce que ozonga lisu te kuna. Premier film na nga eza nanu maloba nayo moko c'est nga maloba na nga moko nalobi il faut nakoma leader nakoma star. Naleka pe bango nde omoni natie film na nga liboso maloba na yo moko soki maloba na ye eza ke biso tolongwaka tozongaka nzambe akosala justice ekweyisama ye. O danse ke bopameli ye trop penza sans effet voilà o trouve ki leader nde nini po batu ebele bamona yango eza lokola kombo moko ya esengo leader leader est ce que mutu nioso akozala leader po leader il faut ozala na ba na motema munene ozala na motema munene ya o supporte ozo mema groupe na yo ndenge nini omona peur que ba leader nionso ba souffraka ezalaka musala kozala leader faut ozala na motema munene yango elakisaki place nanu nazalaki elakisi ke na motema ya mawa na na motema pe ya ko s'excuser ezo lakisa ke groupe na ngai ke musika po place kutu na wutaki na banda ko senga pardon na TV c'est que elakisa na groupe na ngai moko c'est na oyeba so na sali mabe na benga bana na s'excuser liboso na bango po groupe kaka ke liboso ko zala leader eza pasi mais oyo eza mbala liboso te oyo na sali groupe mais oyo ya tour oyo nde vraiment nzambe ya lola akoti asemboli loboko On est ensemble botalaka ba film bozala desi te kozala leader ya pasi mais soki otangamaki kaka ozala leader ozala leader ata ba emilio ndenge nini ata bakitiso na niveau ndenge nini soki nzambe abe atombola atombolo kaka po moto asalaka ye moto ayebana na mokili ya biso ba leader te ya ba leader bafula biso te eza d'abord nzambe mpo na tv wana obama alekaka kaka ye moko te dj mpe alekaka kaka ye moko te pourkoi kaka bakomona bango ebimi se ezana liboso etoile so baoza daa moto ya etoile oyebana combien de personnes baza na ba 40 ans de carrière ba banda pe ba theatre liboso na nga mais soki totamboli na bango lelo oyo ba na succès te nayebani koleka bango na kin awa misusu pe ozomona o ngai na kipa ba te ba kin te papa oyebani nde te osala mosala bien te po mboka na biso ka nde bayebaa te po ba filme biso tosala soki tobi tolakisa yango bato bo ba ba œuvre na biso to ba tozwa ata ba trophee na mboka oyo mais Nzambe aza juste ayebi nde kaka to trace chemin. Voilà merci sikoyo eloko nini esalaka ke soki olongwe nde bolongwe nde botaki kolongwa epa ester kabelo bozongi epa konzo bofingi lisu ya ester kabelo siko ezalaka konzo moto atielaka bino bapake to ezalaka kaka sentiment na bino mo moto esalaka bongo dabord nao nangi naloba eloko moko so omoni mwana azofinga moto na ndako na bango seke edikasi eza wana mabe se toyebaka ko eduquer nanu bana d'abord na batu mibale otangi wana nakotanga ba kombo na bango te parce que na monde na nga carrière soki nazotala malamu ba parmi bato oyo babakisi ngai su kanda ya mosala oyo ba parmi bato oyo soki mpe nazali mobali te na ngai azala su artiste te ta mosusu ngai akoma mpe mobambi lipapa na ngai nasila mais lokola nzambe azala liboso na ngai mpe na nsima na ngai yango naza yango nazoyebisa ba jeune Batu mususu bazo fula bino na profit bazo tia bino na TV na profit abi ah mwana mobali faut na humilie mwana mobali faut na kitisa ye mwana mobali na matisa ye pona benda ya kweya yango omoni mais lokola Nzambe azalaki na ngai ata basali ndeni basangani bakoka te yango omoni lelo ba jeux bazo sala ba leader ya mboka oyo babebisa biso ba relation babomela biso ah en tout cas nzambe a juste a témoigner un jour a témoigner que bana mibali oyo basala eloko te nga moni na kenda place mo boye na kanga na sala eloko mo boye boye mais nzambe ayebi lobaka ke na contribua te na sala eloko te mpo nakóma lelo bama na loni wi na loni na loni nde nazobuka yango me ngai na loni yo olingi moto mosusu abukela ngai yango nzambe ya juste Ça va merci ninho message oyo esali nga mwa pasi okoyebisa biso kasi raison nini oyo esalaki ke so moto aa mabe il faut koloba ke moto wana aza mabe nga na ambi journaliste naza au milieu du village mais eloko nini ya mabe oyo esala ye vraiment ke okoka ko supporter su te kovanda pembeni na ex president na yo konzo euh, moto azangaka mabe te azangaka pe bolamu te Omoni na vie tango tozo sala musala faut toyeba ko gardaka ba bande na biso ya vie. Mwasi ayaka pona ko sunga mobali po akende musika mais soki omoni ke mwasi aye ko bengana batu oyo oza pembeni nayo yeba un jour ako boma yo. Nalobi te ke nalobi kaka yeba un jour ako boma yo po parce que Biso nga naza mobali na responsable na futelaka na kipa makambo ya vie na ngai moko na bana na ngai mibale Ben na Manu na pesa bango mbote esika baolanda ngai sikoyo omona ntango mosusu mwasi ya soit disant leader moko boye songolo pakala Ta mosusu aza leki na age par rapport na yo mais lokola oyaki ko s'adherer na groupe na ye nayebi te soki kombo ya bana yango ewuta sous wapi oyo na monde ya theatre nayebi te bakoma kobenga biso bana bana na ngai te bana na ngai bon nayebi te banda makambo ya bana ekota na mambo ya theatre nayoyebisa yo seke bakomisa biso bande bana ya ndako kangela ngai eloko wana salela nga boye osanti vraiment ke ofilme mwasi mutu osanti ke ah, Mais mutu azo zua nga nani aza artiste mais na yekoli ko filmer kaka po na filmer na zui ba gros plats kaka soki na filmer actrice to artère moko boye se naa na problème pe problème wana eza soki na koti na groupe ozo sentir mutema ofo simba ngo na maboko oyebi musala mais osimbi mutema na loboko se oso bouger kaka boye ba longoli yo groupe osali boye na tali tala ko kanga mutema na sali epane 9 ans ngai obama na sali epane 9 ans ba artiste mususu ozo mona mona wana soki to betaka sondage na ba groupe ya serie konzi wana baza te baza te nga nayebi negu nayebi ata nayebi ya 100 pourcent te mais 70 pourcent nayebi na mpe parmi bato ba, ba, ba se sacrifia spirituellement physiquement mpo na groupe wana mpo lelo ekoma boye Nionso wana kaka boye lelo ba ma longwe ozui kombo naye. Mais eza ndenge na bino bino na groupe na bino bozalaka ndeti tansia nga nazalaka na orginal tansia nayebi te tango groupe serie konzo ezalaka tansia kombo ya tansia mutu oyo orginal tansia nayamba ye na kati emission ao declare kombo naye bapesa ye kombo ya mbanda nayebi te soki oko se rappeler na fille wana tansia wana azalaka munene boye akoma kosala epai ya mayonnaise babengaka ye beaute aleki epai ya nani oyo ya ya muyombe gauche vie na biso muyombe gauche na yambaka ye na emission abi nga na salle na ya serie konzo wana tozalaka na ba mabele tozalaka na ba obama kolongwa na longwe nde ba pesa tansia wana nga lando abima na konzo tansia ayamba kombo mais eya ndenge na bino deja sikoyo tango abandaka kolongola nani oyo fololo alongwe bazui fololo pourquoi pas bino bozalaki wana bo reprochaki ye na ba biloko wana omoni na vie Mutu soki asali eloko akanisaka ko alongi tout mais yeba tango mutu azo bunda pona ko lokola ndeko nanga Didier aza boye abundi pona kombo na eloba bele Didier belela belela pendant 10 ans 9 ans mutu moko abandi theatre deux mois trois mois ozui kombo ya mutu abundeli yango po lelo eyebana ozo mamiki yango oyebi eza deja niveau moko ya kokitisa mutu mutu wana asila tala na oyebisa bandeko tout basalaka makambo wana botia yango na mutu na bino bolona makambo mabe na mitema bandeko wana Ndeko wana aza na bolamu te ako temoigner po na yo. Nga soki obama nao temoigner mua bolamu po na ye eza parce que pe azangi mabe te mais tozala na ba conseiller ya malamu. Kombo ya mutu eza ya mutu. Lelo ndeko wana atansa lelo azo lela na ba kombo naye azo loba po na kombo naye. Oyebi pasi nini aza nango te na motema. Peut etre asala nini po na groupe wana? Peut etre asala nini po na groupe wana? Lelo mavandi libanda boye aotala pe ke mutu moko boye songolo pakala azo benga na kombo naye. Mokili pe eyebi te allez. Na pesi ye mbote esika azo landa nga veritans tansta mwasi ya mbiji na pesi ye mbote esika na landa alanda ngai ba mbote ya trop ha zala epa mayo se concentre kaka te concentre etoile ya mutu eza ya mutu kombo ya mutu eza ya mutu tobotamaka jour moko kasi topesamaka pe ba kombo moko te eh mutu ya mutu aza kaka na elongi na ye. Voilà merci oba merci vraiment Obama nazongeli DJ DJ balobi na groupe konzo bozalaki nde wana ya bwakelaka kantine wana ya mwana eh. donc bokomema bana na ye na kati ya ndako yo mpe batinda yo bamisala bongo moni Maman theatre theatre oyo tomoni ba realite ebele yaka ndenge leader na nga Obama d'Africa ozo loba theatre tomoni ba realite ebele mutu mosusu akoma ozwa theatre lokola mosala moko ya ba voyou ota mutu mosusu atangi ne classe te bakoma ozwa theatre lokola mosala moko ya ba brigand ok theatre eza mosala ya bato ba raisonnaka comprendre bato mosusu bazwi theatre balatisi yango na orgueil Ok biso toza ba educateur esala nga pasi na ba president tobengaka ba president ba papa po ba edaka biso na mwa ba education yango tobengaka bango ba papa mais ti nde tokoma kobenga ba president ba papa na ba mama ba basi ya ba president tobengaka bango ba mama bakoma ko traite biso lokola bana na bango nga naye na nga theatre Yo koma otinda nga to somba yo pampex nga na ye na nga theatre yo o koma otiela nga ba limite ya elamba oyo nga na ko lata neti na fongoli ba bouton na nga boye na posa na nga yo pekisa nga ce que ah yebisa nga nanu ata yo moko est ce que olingo vivre ka na esika bongo yo na tali no carrière carrière ya nga ko joue ko joue ya nga Vaut mieux naluka nasala na nga mokili na nga toloba mingi mingi te Efrata Cinema bana poto bino bolanda nga groupe na bino yango oyo Efrata Cinema tozo coache nde ndenge esengeli na profite pe epa na ba fan tout bolanda soki oza na posa olanda ba biloko ya Efrata Cinema s'abonner na Manix TV Manix TV s'abonner wana ozwa ba emission ya kitoko ozwa ba films mua kitoko. En tout cas vraiment to solo na bino makambo mosusu makambo wana to tshoko mpanzi nda na bosana na bosana Voilà, merci, merci vraiment Obama, Obama Manix qui est derrière toi. Ba puis nini oh yo zui po okoma tina niveau po kosala groupe ese loka mukete hein, vraiment ozo souffrir to lo bango euh, financièrement sikoyo ba soutien ozwa est-ce que ezo koka to ezo koka te? Bon ya liboso na moto aza na nsima na nga eza Nzambe, ya mibale eza DJ, ya misato nga moko po parce que so na bino aza nga moko se na kosa bato mais nalaki bino boye Efrata Cinema de Manix Obama omoni ka succès oyo basali na Kinshasa oyo nalobi yango na emission oyo Na lobi lobi wana okoya ovandisa biso papa osimbi wapi? Nakosala succès lokola bango nazo loba yango en tant que mwana nzambe soki bango ba simba kisi nga nako simba kisi te mais nzambe soki apesaka succès nzambe soki ayebanisaka lisusu batu toko tambola na mituka toko sala makambo ya minene efrata cinema eza wana chaque vendredi na la joie TV na 17 heure 30. Mercredi na 16 heures juste tu sais que Efrata cinema eza wana maloba na yo moko eza wana ka ndeko na nga ndako toloba bo Manix TV pe eza wana o s'abonner omona ba film na nga tout ya na kati bana poto bo soutenir biso quand même toluka pe bo soutenir biso po musala yaka ekende malamu yango na bika emission na sali oyo bokanga ngo après 2 ans 3 ans bato bakoganga na kinio bato bakoganga bato bakamwa efrata sinemaka biso ka bagene oyo Ba vues wana basi basala ba vues wana ya na ba talents mosusu eza na kati ya nanu ebimi te nanu pe balobeli yango eloko te mais tango tobimisa ba oeuvres biso tobomba yango na motema oyo nzambe atia kati na biso nde boko comprendre que eza na congo ba artistes nanu bazali nanu basili te. Voilà relation na yo na ba ba ba ba anciens collègues na yo ya groupe konzo eza nde ndeti mabele toyebi yeke azalaka masta na yo est ce que ti lelo bozo continuer nde bozalaka to ndenge nini? Na fina relation nionso wana na fina ngo ma zero zero. Oh. Eh, na sola na mutu te. Na oh. fina bango tout. C'est bon tout baba Windy. Bango tout. Na fina bango tout. C'est que za mutu moko te na bon terme na ye. Boso na fini papa ebongo bino bana to sola ni bokotela nga fuiti. C'est que fona fina bino tout. Na nzela na nga kutu namonaka bino te eh. Voilà merci tokomi kokoma na biso na suka opesa message na yo na ba fan na yo nionso baolanda yo ba oyo balandi yo na minute oyo na site na biso HD consulting TV yango nde vitesse ya jeux balobi 4G ya niama message na yo na ba fan na yo. Ouais ba fan na nga tout na lingi na lobela bino eloko moko Makambo oyo na lobi awa eza realite soki otie tembe kende okota yo moko o sentir yo moko okima na deux mois yo vanda na groupe ata trois ans quatre ans seke faut oza mobali faut oza mwasi ya seke na yebisi bino realite oyo nga na moni naza da soda moko na lenda na makambo oyo ti nde na bimi boye seke naza kaka guerrier. Donc seke soki to comprendre bien bo excuse nga ba fan na nga na pesi ye dernier mot mais mwasi na ye nde mutu aza mauvaise conseillere. Ye nde mutu a conseillaka ke mabe. C'est na vie na nga vraiment bon ye vraiment ye vraiment ah na leli nzambe mawa skize nga ya po na ye vraiment ata nde so esengi ba mbote yango to pesa se to finga na ma ti liwa ye vraiment ye ma musika vie donc ye akota ba randa mobali na ye bango vraiment bango ba zalaka musika vie na ngai ba fan na nga tout Manix TV, Efrata Cinema, awa nde makambu, site oyo babi makambu, soki oleki awa te seke oza artiste te, awa ba fula batu, awa bozua makambu, batu ya poto tout, ozala na posa ba buaka yo, na posa ba lobelela yo, na lobeli po nayebi kaka ba emission etalama kaka na poto te, meme si eza na Congo awa, oza na posa groupe Efrata Cinema elobela yo, ba publicite na yo, biloko na yo tout, oza na posa ba lobelela yango, ba artiste mekanu bileyi ya sika oyo eye. Soki ba sardine ya sika ezobima bozo lia ebongo ba artiste ya sika pona nini bo meka bango te keba eloko mosusu eza na kati awa yo okanisaka ya kala ya kala deja ba salela yango trop bakoma monotoni biso toye na makambo ya sika toko fulela yango na makambo mosusu to fula yango na makambo ya sika ka tozala na oyo ba devecam tokoma ba dslr omona nde pe nzambe achanzaka ba capacite ya batu se nzambe asalaka pona premier niveau yeba biso to ata mosusu ya troisième niveau se bomeka biso toza wana Toko lobela eloko na yo, toko sala publicite na yo, toko lobela ba maison na yo, eloko tout, mayi na yo, sukali na yo, eloko nioso wana posa ba lobela yo biso. Numero na nga ya telephone ezali plus 243189 1710423 plus 243189. 8917100423 wana posa ya obama manix obenga numero wana na whatsapp na normal na facebook na komika leader manix so beti facebook leader manix naza wana na lati veste na ozela binot ba tembe boya to silisango merci voilà merci message na yo DJ Message eza kaka ke na ba fan tout ya Efrata cinema bo continuer bo fongola pena motema bo yamba biso lisusu bo bosana oyo eleka wana oyo eleka wana bo bosana po makambo ya sika kaka lokuaka nde leader ozo loba makambo ya sika eza na yebi ke emission etalama libanda etalama ti na kati ya kina na profite mbala pe kosala recrutement oza na posa osangana na biso vraiment kobukana te yaka mbangu ta kaka ba vrais garçons nde bavandi ta nde ba torche. C'est que boulot na biso pe e torcher kaka partout, succès na biso pe e mata kaka ah yaka mbangu yaka mbangu oza na posa to sala to fula maison na yo, oza na posa to lobela maison d'habillement na yo, oza na posa DJ a bwaka yo, Manix, Obama a bwaka yo, ko bukana te zwa numero yo mutu o landa nga plus 240 plus 243 89 43 69 820 plus 243 89 69 820 soin pena sobengi ozua pena DJ belela belela. Koboya nga te Seda Tshilombo na lingaka yo. Veut dire pena ke na lingaka bino nionso tout bo pesa chance na promettre bino cri pe ya sika cri ya sika eya Cri wana nayebi ke soki ebimi bino kaka ba journaliste mpe bolobaka eza rankin e eh, eza nini eza nini eh, me bana poto bozwa yango mpo naobanga mpe kaka moto te eh. yo moto olanda nga na ndako ozongisela nga kaka eya nazobanga moto te nazobanga moto te oye koya Oye koya ozala chetini ozala jamaiken ozala matama ozala mukute ozala bitalela ozala mangaka tosuki wana beta maboke sikoyo voilà oza matama oza mukuse oza makoko oyo ekoya eya wana eh. DJ nde mutu alobi yango. Yebisela nga pe Tansia, Tansia na biso a eh tolukana tokomana malgre nabungisa ba numero na ye nazala pe na posa na ye nazala na posa ne na film na nga intervention na ye pe esala bien en tout cas ma Tansia eh kozala ka nde DJ ya ozala nani ozala yo Edingwe eya kaka ah president Serimu napesi ye mbote esika azali a leader pomba Na pesi yo pe mbote Idee pomba eh, Maitre Gogan Manzaka na pesi yo pe mbote esika ozali wumela eh, Maitre Gogan Le Maitre Gogan Eya ba leader mususu baza baza bien baza bien na presi sous vie na ngai Le roi des bestes omona ke bato baza na basuse bagene bango wana roi de best na biso napesi makambo napesi lisusu Eh president mayo ah president mayo a cadrele biso oh lelo maman tansia l'original ba pesi ye mbote esika azali vraiment. Voilà merci merci merci vraiment beaucoup na bino nionso bozalaki branche boyoki emission na bino niveau pression eleki na kati ya emission oyo merci na bana poto nionso balobi Blaise Musaidi depuis Afrique du Sud mon papa Eh, balobi Claude Musai yende makambu depuis Allemagne. Vraiment ba merci na nga na famille Musai mobimba mon papa chéri balobi out eza ya Johnny Musai. Eh, so tali Johnny Musai mobali mbinga mwindu wana papa na ngai. En tout cas na adoraka ye. Kande moi nazaka mbinga boye. Kande pa zali out eza ya nga na Johnny Musai le 12 ba fan na nga le 28 anniversaire ya Naomi Musai. Olinga Naomi Musai like sanga na ye bate. balobi l'amour ne l'amour n'existe pas il n'existe que que le preuve d'amour nga na posa ba preuve d'amour na mona ba preuve d'amour na bino olingaka ngai le 28 Naomi Musai la reine de de de, de août vraiment merci na bino nyonso bolinga émission oyo Jolinai Kukumu ma fille chérie Jolie Kukumu famille Kukumu mobimba balobi eh Fabrice kukumu na Afrique du Sud DJ apesi yo vraiment mbote merci na bino nionso bolinga emission oyo d'ici là portez vous bien.